Orang lelaki dapat dia masak Maggi kan situ lah dia berdiri. Dia tengok air tu dah boleh masuk lah Maggi tu. Bila nak mengelogak ni? Lah, api tak buka. Ada. <laughs> kena faham macam orang lelaki orang lelaki kan dia tak boleh dia segi kita kena faham memahami satu dengan lain orang lelaki mana boleh buat dua tiga kerja pada satu masa bab multitasking orang lelaki memang out termasuk yang bercakap ni dia kalau buat satu benda dia akan leka dengan satu benda pasal nak bang buang sampah tu bang buang sampah duduk dia balik sapu lah bang sapu duduk dia balik abang ni kalau alang-alang kau ni banyak cerita lah dia bangga tak kan Orang perempuan tu kalau kata buang sampah makna buang dan dia clearkan, dia susun kemas kali kan. Mana nak buang ni termasuk. Tadi kata buang ni kutip pula apa? Nampak dia tak boleh, dia tak boleh tau, dia tak boleh. Kena faham tu. Tu beza tau lelaki dengan perempuan. Tu sebab orang lelaki contoh kalau dia tengah menaip, tengok itu cukuplah. Orang lelaki kalau tengah menaip, orang ajak berbual memang tak boleh. Fail. Tengah buat, tengah menaip. Termasuk saya. Betul? Tengah menaip. Woi, aku dah benda nak cakap ni. Kejap lagi lah. Penting ni. Aduh. Hai. Ha, cakap. Apa dia? Berhenti. Berhenti. Orang perempuan lain. Saya tengok PA saya kat pejabat tu. Dia boleh sambil menaik ni. Telepon bunyi ni. Kawan gosip kat belakang. Dia boleh tu. Ta, ta, ta, ta, ta. Halo, mana ada? Pandailah kau. Tiga dalam satu dia boleh buat tau. Main-main. Makna dia tak tertinggal satu pun. Tak tertinggal. Dia boleh menaip, dia boleh jawab kau, dia boleh sambung pula join cerita belakang tu. Ui, handal. Memang handal. Betul tak? Saya tengok mak saya. Saya tengok mak saya, dia boleh tu. Sambil-sambil dia goreng, sambil-sambil dia minum air, contoh kan. Tak adalah, mak saya dia goreng ikan. Macam orang perempuan lah. Dia boleh goreng ikan. Dia tinggalkan ikan tu. Pergi dekat meja makan, dia lap dia pergi kat sofa otak ni jalan tau dia macam soal file sam sam sam yang ni dia menyala ni menyala belum lagi belum lagi belum sik dia tu ah. kan dia pergi pula dekat sofa dia tepuk bantal terbalikkan lepas tu yang ni dia pergi kat kuali dia terbalikkan ikan tadi tak hangus pun orang lelaki dapet dia masak maggi kan situlah dia berdiri dia tengok air tu dah boleh masuk lah maggi tu bila nak melogak ni? Lah, api tak buka. <laughs> contoh lah kan. contoh lah kan. Jadi dia dia sanggup dia menghabiskan usia dia. Dokek, dokek tampak tu. Contohlah dia. Yang tu beza lelaki dengan perempuan. Tu sebab orang lelaki dia ni bukan orang kata apa. Dia banyak berfikiran jauh. Otak kanan. Dia otak kanan ni banyak berfikiran jauh. Dia tak boleh benda-benda yang Sikit-sikit yang kecil-kecil yang teknikal ni tak ada warna dah. Orang perempuan pula banyak pakai otak kiri. Jadi tu sebab dia bukan cerewet tau kena betulkan. Istilah dia perempuan bukan cerewet tapi teliti. Cik tu yes. Yeah. Kau orang kalau buat puji kau orang yes. Itu salah kan. Orang lelaki tu sebab bos lelaki dia macam ni tau. Siapkan kerja ni minggu depan sebelum hari Rabu. Macam mana nak buat? Buatlah. Yang penting siap hari Rabu. Itu ha, lelaki. Lelaki. Orang perempuan lain siapkan minggu depan sebelum hari Rabu sebelum pukul 3 atas meja saya tak nak tebal sangat dalam tebal ni kemudian awak letakkan cover tu color pink dengan plastik binding tau binding kemudian time type, type lah dengan pakai font Times New Roman font 12 hormat lah dia bukan cerewet tapi teliti Terus sebab orang perempuan dia kalau nampak langsir tu terjongkit sikit hilang mood dia nak masak gitu Aduh, ya Allah, ya Allah. Orang lelaki lain. Dia berfikiran jauh. Jadi benda kecil-kecil, dia baca surat khabar. Langsi tu dah jatuh sampai kaki. Dia boleh relax baca surat khabar. Mana? Iya. Betul. Sampai ke kaki. Bini, bini punya marah. Abang tak nampak ke langsi tu? Kejap lagi dia naiklah sendiri. Oh, mayang lah tu. Mana tak mustahak pun. Tu sebab kalau pergi pasaraya, Pasal nak pergi pasar raya? Pasar raya ni tempat yang orang lelaki allergic lah. Orang lelaki walau berapa puluh tahun dah dia mengulang pasara yang sama dengan bini dia. Dia still tak tahu kek mana nak cari ini, kek mana nak cari ini. Sebab dia tak pernah simpan benda tu sebagai benda penting kek dia. Itu maksud yang bercakap ni. Kadang poin Dia dah bersuai ke pasar raya ni. Sebab masa tu baru dia nak tengok betul-betul kan pasar raya ni. Rasa dulu bayar kek luar ni. Lailah lah, bayar kek luar orang perempuan lain orang perempuan bab pergi pasar raya walaupun pasar raya tu baru dibuka hari tu dia seolah-olah dilahirkan di sana tau dia tahu dah ke mana nak cari ni, ke mana nak cari ni dia tahu tau tu dia dan lepas tu orang lelaki kalau beli barang dia akan cari satu kedai yang ada sembilan-sembilan barang yang dia nak beli satu kedai sembilan barang senang copek balik orang perempuan satu barang sembilan kodai janganlah buat program dengan puspanita dia boleh barang lah ilaha illallah sebulan sebelum ya Allah barang belum boleh lagi sebulan lagi ni hi kena survei kena survei survei harga pinggit tinggi ringgit eh tinggi ringgit eh, tinggi jam eh jam eh jam eh kena kedua berapa ringgit tinggi sekali mahalnya ya Allah ni 4 ringgit dah lama buat kerja ni ya Allah jalan ya Allah apa mahal sangat ya Allah sudahnya terlupa mana yang murah tadi ulanglah balik semula tu yang orang lelaki tak tahan tu Tu sebab dekat pasaraya-pasaraya besar kebanyakannya pengurusan dah faham isu ni. Maka diwujudkan kursi-kursi ajaib di hadapan kedai-kedai itu. Jarang kita tengok orang perempuan duduk situ lelaki beli barang. Yang ramai lelaki beli apa perempuan beli barang isteri, yang isteri beli barang suami duduk kat kursi itu sambil memegang stroller baby sambil merenung nasib. Bilalah nak sudah mak kau ni ya Allah. Bilalah nak sudah. Ya Allah.